wancine ba ngonraina protania klerneng sabe anggeret ka bulan sapi biyong ta nia dah dene ana jurang cukro jurang cukup Thank you.

jalani tanggal esok bulan loro siapa dia bapak bro bakul bir ibu sumiati kami dalam wanita kersikan tanggung bingung kali wuku

aku pamreh lan atine kita titah ora bisa urip dhewe Thank you.